Jumla ya ajali ishirini zimeripotiwa kwa mwezi wa Novemba 2022 ambapo wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali nyingi ikifuatiwa na wilaya ya Kaskazini A. Akiwasilisha takwimu hizo, mtakwimu kutoka kitengo cha makosa ya jinai, madai na jinsia kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, ndugu Ramla Hassan Pandu amesema kuwa kwa mwezi wa Novemba 2022 jumla ya ajali ishirini zimeripotiwa ambapo wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali nyingi ikifuatiwa na wilaya ya Kaskazini A sambamba na kuelezea sababu sababu zilizopelekea kutokea kwa ajali hizo. Jumla ya ajali ishirini zimeripotiwa kwa mwezi wa Novemba 2022. Wilaya ya Kati imeripotiwa kuwa na ajali nyingi zaidi ambazo ni ajali sita zilizoripotiwa ikifuatiwa na wilaya ya Kaskazini A kumeripotiwa ajali nne. Tukilinganisha idadi ya ajali zilizotokezewa kwa mwezi wa Oktoba pamoja na Novemba tunaona imeongezeka kwa asilimia 81.8 kutoka ajali 11 zilizoripotiwa kwa mwezi wa Oktoba 2022 hadi ajali 20 kwa mwezi wa Novemba 2022. Na tuling, tukilinganisha idadi ya ajali zilizoripotiwa mwezi wa Novemba wa mwaka jana 2021 na mwezi wa Novemba wa mwaka huu ambao tuna uripoti wa 2022 tunaona kuna idadi sawa ya ajali zilizoripotiwa kwa mwezi wa Novemba 2021 pamoja na Novemba 2022 ambapo ni ajali ishirini. E, vyanzo vya ajali, tukiona miongoni mwa ajali ishirini zilizoripotiwa kwa mwezi wa Novemba Ajali kumi na tatu zimesababishwa na mwendo kasi na ajali saba zimesababishwa na uzembe wa madereva. Mkaguzi wa jeshi la polisi kutoka makao makuu ya polisi Zanzibar katika kitengo cha takwimu, ndugu Saidi Ali Saidi ametoa wito kwa jamii kuwa makini na matumizi ya barabara ili kuepusha ajali zinazoweza kuepukika. Ni lazima tuwe makini na tupende vyombo vyetu lakini vile vile kwamba hata wewe mmiliki wa hicho chombo cha moto unampa huyo mtu ambaye unajua hana leseni ya njia au chombo chako cha moto hakina bima sasa, na hata na wewe mwenyewe mmiliki una makosa. Sasa tukibaini na tunachukua jitihada na, na, na, na, na mifano kwa mingi, tushawashtaki tusha wamiliki wingi tu wa moto, kwa sababu yeye anatoa chombo chake cha moto na anajua anampa mtu hana leseni, kwa hiyo na yeye ni mshiriki wa kosa kwa sababu wewe kama unataka kuepuka kosa usimpe huyo mtu ambaye hana leseni au unampa mtu chombo chako cha moto, tayari wewe unajua chombo chako cha moto hakina bima. Sasa hilo ni tatizo. Sasa jamii ni lazima tuwe na huruma na watumiaji wengine barabara, kwa sababu kwenye barabara kuna watumiaji wengi tu, kuna watu wazima, kuna watoto. Sasa na wao wote wanataka huduma na wanataka matumizi ya hiyo ya, ya, ya hiyo njia ambayo tunatumia sote kwa jamii tufuate sheria na tutii sheria ambazo zilizotungwa na serikali ili kuepusha haya madhara, wewe mwenyewe binafsi pamoja na, na, na hata jamii au mtu mwingine unamsababishia hayo madhara. Nasoro Mwinyi Mzale kutoka Mamlaka ya Usafiri na Leseni ameiomba jamii kushirikiana na serikali katika kupunguza ajali hizo pamoja na kuwataka wananchi wanaotumia usafiri wa bodaboda kuangalia vigezo vya dereva ili kuzingatia usalama wao. Tunaomba tushirikiane kwa hali ya juu pamoja na wananchi, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanatokezea katika si wote wabaya katika bodaboda, lakini wapo baadhi yao wanachafua hiyo ile biashara ya bodaboda ambao hataki kufata zile taratibu. Sasa hali kwa chombo cha bodaboda, hasa sisi wananchi, maana tunasema mbali mbali, usikubali kupata chombo ambacho mtu ana bodaboda lakini bodaboda yake haina namba ambayo nyekundu. Kwanza hilo, pili hana e, tunazungumza kile kitambulisho chake au beji yake, pengine huwezi kujua, lakini hana kile kikoti ambacho kilichomruhusu mwananchi. Utakiwi huyo mtu wewe kupanda hicho chombo kama ni biashara manake, au unapanda kwa unalipa wewe, ni biashara chombo kilichoruhusiwa kile chenye platinum nyekundu, alafu pamoja na yule mtu amevaa kile kikoti chake ambacho kinamwelesha mimi nafanya hii biashara, utakuwa uko sehemu salama. Kuna aina watu wengi sasa hivi wanafanya hiyo biashara. Sitiali, TIFF TV.